السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaal waxaan rajaynayaa maalintaadu inay wanaagsan tahay waxaan kusoo gudbinayaa maanta saddex shay oo haddii aad ka ilaalisid naftaada ay noloshaada wax khasaaro ah haba yaraata ku imaneen saddexdaas shay waa maxay qododka koowaad waxaa weeyaan walaal inaad naftaada ka ilaalisid inay bilaa salaad noqoto oo rabbiga oo laga fogaado waa nolosha oo lagu khasaaro qodobka labaad waxaa weeyaan inaad ka ilaaliso naftaada habaarka waalidka habaarka waalidku wuxuu lumiyaa qadarta alleh wuxuu bedelaa qadarta alleh waxa uu saacidaana nolosha waxa uu horseed u yahay eh, baritoole noloshaada waxaad beri ku noolaan lahayd habaarka waalidku bedeli karaa marka walaal iska ilaaliya habaar waalid qodobka saddexaad waxaad ka ilaalisaa naftaada murugta murugtu maaha wax caado ah oo naftaada oo alle ku abuurtay ee waa welwel shaydaan rabbigaa isaga ayaa inoo ballan qaaday wixii aan cunayno ee arsaaq ah noloshuna maaha kurbo iyo welwel ee waa cibaado iyo camal sugan wakti kaste oo welwela aad dareento xagga eebe u orod asaga ayaa welwelka iyo kurbada ku saaran isaga ayaa saxaya